सब ठीक ठाक चिट्ठियाँ लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता वैसे आज 11 फरवरी है तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था मेरी करना कभी तो मुझे नजर नजर चलिए कितने कितने तू कितने चलिए It's the